Hola, soy Juan Arellano, esto es Lima, Perú. Eh, yo soy programador, traductor y blogger. En el 2012 conocí el proyecto OpenStreetMaps estando en Nairobi eh, y conociendo al proyecto MapKibera. En el 2017 volví a tener un contacto con OpenStreetMaps cuando se realizó el SEO de MapLatam aquí en Lima. Eh, desde hace más o menos un año colaboro con la Fundación OpenStreetMaps eh, traduciendo y eh, llevando una cuenta en Twitter. Y desde hace un par de meses soy parte del equipo alfa para el futuro hub latinoamericano del equipo humanitario de OpenStreetMaps. Ahí mi labor es identificar necesidades de mapeo en gobiernos locales, organizaciones, actores sociales en general y conectarlos con los expertos en mapeo, las comunidades OSM, los Youth Mappers y otra gente que eh, conoce la tecnología necesaria para hacer mapas. Eh, este futuro hub latinoamericano, creo yo, debería poner antes que nada las necesidades de la gente, priorizar a la gente y luego eh, darle las tecnologías más apropiadas para sus necesidades. Chao.